Salute! Mi nomine es Dolota Bordon. Du es un avatar in li virtual monde Second Life. Tu es anglesi in interlinguo occidental du duessem vive. Du parla occidental interlingue con vu. Si, io have du annos. Io volle nara e fa videos pri Medive in Interlingua occidental. Bonn, Tilbentost, Vor Dolota.